සියත ප්‍රෞෘත්ති අංශයේ අප ඉදිරිපත් කරන සියත ටෙලිවැකිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව පත් කළ විශේෂ කාරක සභාව පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාද ඇති වුණා. එදී පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි අවධානයක් ඊට යොමු වුණා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ අදහස්. අපි බිස්ස ගෙනාපු වෙලාවේ අපි සංශෝධන විසිපාක් ඉදිරිපත් කෙරුවා ඒකක් පිළිගත්තේ නැහැ. අවුරුදු දෙකක් යනකොට ලෝකෙම්ම රටෙම කිව්වා මේක අකොල ගන්න කියලා අකොල ගත්තා 21 ගෙනාව අපි ඒකට ඡන්දෙත් දුන්නා අපි ඡන්ද දුන්නේ නැත්නම් ගන්න යුද්ධ කතානායකතුමනි 21 විවස්ථා සම්සදේ සම්මත වෙන්නේ නැහැ දැන් ඒකෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණ ඒ ඒ තුලින් අධිකරණයට ඒ වගේම උසස් නිලතල වලට යම් කිසි ස්වාධීනත්වයක් හම්බුණා දැන් ඒ ස්වාධීනත්වය පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරලා නැති කරන්න හදනවා. දැන් ශේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් දුන්න නඩති ඉන්දුවක් ගැන වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා තියෙනවා. මම නම් මේ පළවෙනි වතාවට ඇහුවේ ශේෂ්ඨාධිකරණයේ දුන්න නඩති ඉන්දුවක් മന്ത്രിවරුන්ගේ වරප්‍රසාදකාරී වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මැති වෙන කොමිසමටත් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා කොමිටිය ඉදිරියට ගේනවා. දැන් මාධ්‍යවේදීන්ට මේ වගේ විශේෂම සියයට ටෙලිවැකිය සම්බන්ධයෙන් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය මතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වැරදි. පාර්ලිමේන්තුව වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා. මේ ආයතන වර්ධනය කරන්න යනවයි කියන කතාව අපිට පිළිගන්න බෑ. අනිත් එක ඒ ටෙලිවැකියේ කතාව මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියෙව්වා. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මගෙනවත් තියෙනවා ඒක. අපේ ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමාගෙනවත් තියෙනවා. ඒ ටෙලිවැකියේ ඒ කියන්නේ බලය බෙදීමට මම කැමති වුණා කියලා මං ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇහුවා ඒ වෙලාවේ ඔබතුමා බලය බෙදීමට කැමතිද කියලා ඔබතුමත් ඕක කිව්වා. ඉතින් අපිවත් විවේචනය කළා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ ස්ථාවර නියෝග අනුව ඇත්ත වශයෙන්ම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තිබුණේ මේක ඔබතුමා කියවද මේ මේ ටෙලිවැගේ කතාව? ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම විවේචනයක්. විවේචනය කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. මතය ප්‍රකාශ කර කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් මීට කාලයකට ඉහතදී සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වගේ දෙයක් ඇති සිද්ධ වුණාම කරන්නේ ගෙනැල්ලා ආවාද කරලා නිදහස් කරන එක මාධ්‍යවේදීන්ට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ කමිටිය විසින් වරප්‍රසාද කඩු වුණා කියලා තීරණයක් අරගෙන දැන් මේක දීතිපතිට අරින්න හදනවා. මොකද නීති විතරට හරියන්නේ නීති ශේෂාධිකරණයට යවන්න. මම ඔබතුමාගේ අහන්න කැමති. ඇත්තම වශයෙන් නීතිපතිවරයා එතුමාගේ මතය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කොමිටියට මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. නීතිපතිවරයා කියලා තියෙනවා. අර නඩේසන් නඩුවේ නඩේස කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු ඊළපෙලේ රාජනීතිඥවරයෙක්. කිංස් කවුන්සල්. ඔහු පාර්ලිමේන්තුව විවේචනය කරුවයි කියලා ඕ ශේෂාධිකරණයට අරන් ගියා. ඔව් ඕගේ නඩුව කතා කෙරුවා. කතා කළා. ඔව නිදාස් කළා. එදා කිව්වා ශේෂාධිකරණය කිව්වා The Supreme Court also emphasized that there is an area of permissible criticism. විවේචනය කරන්න පුළුවන්. මතය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ අයිතිය මාධ්‍යවේදීන්ට තියෙනවා කියලා ඕනම පුද්ගලයෙකුට තියෙනවා කියලා දැන් නීතිපතිවරයාට ගරු සභානායකතුමා ඇයි මේක ආයිත් අරින්නේ එතුමා ඔපිනියන් එකක් දීලා තියෙනවනේ එතුමා ඔපිනියන් එකක් දීලා තියෙනවා අපි නඩේ නීතිපතිවරයා නඩේසන්ගේ නඩුව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක කමිටිය තේරුම් ගත්තේ නැහැ මොකද කමිටියේ අරමුණු දෙයක් පරිගන්න ශේෂාධිකරණයට ඇරලා ඒ මාධ්‍ය ආයතනය විනාශ කරන්න ඕව කලකිරවන්න ඕ අධෛරයට පත් කරන්න කොමිටිය හැමෝම නෙවේ හැබැයි සමගි ජල බලවේගේ අපි අස්සක් කෙරුවේ නැහැ අපේ ගායන්ත මන්ත්‍රීතුමා ඉන්නවා එතුමා අස්සම් කෙරුවේ නැහැ ඉතින් මට නම් විශ්වාසයි මේ ලිපිය දිහා බැලුවාම ටෙලිවැකිය දිහා බැලුවාම ඒක සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම දිනපතා පුවත්පත්වල නෙවෙයි ගරු නියෝජ්‍ය කතාවකදී සතිපතා පුවත්පත්වල පළවන ලිපියක් මේක හාස්‍යයක් අපිවත් ආසයට ලක් කරලා තියෙනවා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ පැතුමත් ආසයට ලක් කරලා තියෙනවා මම ආසය කවුද මේ පැමිණිල්ල කෙරුවේ කියලා දැනගන්න සභාවට එකතු වගේ මේ පැමිණිල්ල කෙරුවේ කවුද වරප්‍රසාද කඩ වෙලා තියෙනවා කියලා ඒක විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ කවුද කවුද කවුද මං මට දැන් එකපාර කියන්න බෑ ඒක නෑ ඒක තමයි මං කියන්නේ ඒක හැන්සඩ් වාර්තාවේ තියෙනවා නෑ නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ කිසි කෙනෙක්ගේ නමක් නෑ මං මං නිමල් නැවතු වගේ ගහන්නම්කෝ ඒ වාර්තාවේ නෑ නෑ මං මං අහන්න කැමති කවුද මේ පැමිණිල්ල කෙරුවේ? පැමිණිල්ලක් නැතුව මේ පැමිණිල්ලක් නැතුව මේ වගේ දෙයක් ගන්න බෑනේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. without a complaint මම දන්න මං ඒක මමත් ඒක කියෙව්වා. පැමිණිල්ල දාපු කෙනෙක් නෑ. ඒක පොදුවේ. පොදුවේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අපහාසයට ලක් කෙරුවා කියලා. පැමිණිලිකාරයෙක් නෑ. එක්ක පැමිණිලිකාරයා මේක හරියට බාධ්‍යතරා කරගන්න බැරි නිසා පැමිණිලිකාරයා කිව්වත් දන්නේ කොමිටියට මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ පාර්ලිමේන්තු සාවරණියෝග අඩුව. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි පාර්ලිමේන්තුව තමයි තීරණය කරන්නේ වරප්‍රසාද කඩු නැද්ද කියලා. මගේ කියවන්න. පාර්ලිමන්ට් of its members පාර්ලිමේන්තුව විසින් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. සාවරණියෝග අඩුව. පාර්ලිමේන්තුව තමයි තීරණය කරන්නේ වරප්‍රසාද කඩ වුණාද නැද්ද කියලා. ඉතින් මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් ඇතුළත. දැන් මම විනාඩි 5ක් ගන්න තර. I would like to read this. Except in except in regard to matters relating to the privileges, immunities, powers of parliament and of its members wherein the judicial power of the people shall be exercised by parliament. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ආව පාර්ලිමේන්තුව තමයි තීරණය කරන්න ඕන වරප්‍රසාද කඩු නැද්ද කියලා. එතකොට මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අරින්නේ දඩුවම් කරන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අත්ත වශයෙන්ම මේ ලිපිය දිහා බැලුවාම අත්ත වශයෙන් මේක හාස්‍යයෙන් ලියපු ලිපියක්. මේක කිසිම අපහාසයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා මාධ්‍ය ආයතන නියඳ කරන්න ගන්නා උත්සාහයක් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න සතුටුයි. ඉතින් මම අහන්න කැමති මම සභානායකතුමාගෙන් ඇහුවා කවුද පැමිණිලිකාරයා? කවුද පැමිණිලිකාරයා? මට කියන්න නිමල් නැමැතුමා. තව ගරු සභානායකතුමා. කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම් මට මතකයි මීට මාසයකට පමණ පෙර මේ සභාවේ മന്ത്രിවරයෙකු විසින් කරන ලද යෝජනාවක් අනුව තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාව ගෙනාවේ. ඒක අනුව තමයි ගරු කතානායකතුමා විසින් විශේෂ කාර්ය සභාවක් පත් කළේ. එතකොට ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ කරුණ ඉදිරිපත් කරાવી සභාවේ മന്ത്രിවරයෙක් එක මතු නොකර වරප්‍රසාද කමිටුවට යොමු වෙන්නේ නැහැ සම්ප්‍රදායිකව. ඒ മന്ത്രിවරයා මට දැන් කපාර කියන්න බෑ මම ඔබතුමාට නෑ නෑ ඔබතුමාට මම නෑ නෑ ඔබතුමාට අද දවස අද දවස තුනේ මම කියන්නේ මේ අසම්පූර්ණ විවාද හතරමාර වෙන්න කලින් ඔබතුමාට മന്ത്രിවරයාගේ නම කියන්න. මෙතුමා කියන්නෙත් නෑ කවුද පැමිණිලිකාරයා කියලා. නිබස් හිටුවා ළමෙතුමා කියන්නෙත් නෑ කවුද පැමිණිලිකාරයා කියලා. නිවාස පාල ඇමතුමා ඒක සඳහන් කරනවා කියලා කිව්වා. එහෙම බදි. අද මේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ආවම මේ සියලු කරුණු අපි ඉදිරියේ තියෙන්න ඕන කරු කතා නායකතුමනි. අපි ඉදිරියේ තියෙන්න ඕන. මෙතුමා දන්නේ නැහැ. නිමල් ඇමතුමා නැගිටලා උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. කවුද පැමිණිලිකාරයා? එතුමාගේ ඊළඟ කතාව තියෙන එතුමාට ඒ නිසා තමයි. මේක සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. you can මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ you can හැවිදින්නේ එයා. නිකන් වාතාශ්‍රය තියාගන්න බෑනේ. හ්ම් හ්ම්. පැමිලි කාර්යය දන්නෙත් නෑ. පැමිලි කාර්යය කියන්නේ සඳහන් සඳහනක්වත් නෑ. පොදුවේ පොදුවේ മന്ത്രിවරුන්ට අපහාසයක් වුණා කියලා ගේන්න පුළුවන් නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. පොදුවේ. නමුත් මගේ තර්කය තමයි එහෙම ගේන්න පුළුවන් වුණත් නඩේසෙන් පැතුමාගේ නඩුවේ ශ්‍රේෂ්ඨකත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිව කිව්වා විවේචනය කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. අනිත් එක මතයක් කමෙන්ට් එකක් ලබා ලබා දෙන්න ආයිතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම පලිගන්න. පලිගන්න. අපි දේශපාලනය අපි දේශපාලනය කරනවා නම් අපිට විවේචන දරා ගන්න බැරි නම් අපි දේශ අපි දේශපාලනය කරන්න හොඳ නැහැ. අපි දේශපාලනය කරන්න හොඳ නැහැ. දේශපාලනය කරනවා නම් හැමදාම විවේචන එනවා. ඒක විද දරා ගන්න අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මම රජයට කියනවා මේ වගේ මාධ්‍ය වලින් පරිගන්න යන්න එපා. මම මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමේ උවමනාව අත්හැරලා මේ මාධ්‍යවේදියාගේ යම්කිසි වැරද්දක් වුණා නම් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවලා ඔහුට අවවාද කළා මේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම වුණේ මේකයි. හැමදාම වුණේ මේකයි. එතකොට මා කලින් කිව්වා වගේ නඩේසෙන් නඩුවේ පැහැදිලිව තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා විවේචනය කරන්න පුළුවන් මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා වැදගත් දේ තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා අධිකරණය මෙල්ල කරන්න මැතිවරණ කොමිසම මෙල්ල කරන්න මාධ්‍යවේදී මෙල්ල කරන්න ගන්නා උත්සාහය දැන් එක්සත් ජාති පසු දැන් පවත්වන ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක ඇතිපුරි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානවික කවුන්සිලේ 21 වෙනි සංශෝධනය සම්මත වීම ගැන ප්‍රශංසා කළා තිබ්බා. they have praised the parliament. නමුත් මේ කාරණාව පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා අධිකරණය මැතිවරණ කොමිසම ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් නිහඬ කරන්න හදන එක ජූනි මාසයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානවිකයන් කවුන්සිලේ සාකච්ඡාවට භාජනය කරනවට කිසිම සැකයක් නෑ. ඉතින් මම ආණ්ඩුවට අනුතුරු වගවනවා. GSP සාහනය එන්නේ ලබන මාසේ. GSP සාහනය ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක ලබන මාසේ තමයි එන්නේ. සාමකාමී මැතිවරණ සෑමකාමී විරෝත්තාවලට පහල දෙනවා දැන්ටම දෙන්නෙක් බැරුණා මැතිවරණ කල් දාලා තියෙනවා ගරු නියුද්ධ කතාතුමනි මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමති ජාත්‍යන්තර සිවිල්ලා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරලා තියෙනවා මැතිවරණ කල් දැමීම ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් කියලා ඒ ප්‍රඥප්තිය තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම GSP සහනය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී අපිට දැන්ටමත් මාස කීපයට කලින් ඒගොල්ලෝ අඩතුරු අඩතුරු ඇකීමක් කරලා තියෙනවා. they have warned us. අති බහුතර ඡන්දකින් අපේ රටට අවවාද කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා සිද්ධ කරන්න කියලා. නමුත් ඒවා කිසිවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුව තුල අපි ඉවර කරමු. ඇයි මේවා අධිකරණයට අරින්නේ? ඇයි මේවා අධිකරණයට අරින්නේ? මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ මේ මේ මේ වාද්‍ය ආයතනය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නලා අවවාද වැරදක් වුණා නම් අවවාදයක් කරලා මේක අවසන් කරන්න කියලා. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. ගරු නිබල් සිරිපාල සර්. ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. ගරු ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම ලක්ෂමන් කිරැල්ල මැතිතුමා සඳහන් කළ කාරණාව පිළිබඳව මට විනාඩියක් දෙන්න. මේ සියත ටෙලිවැකිය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තෙන්ම මේ අරගෙන තියෙන පියවර බරපතල වැඩි. දැ මේ රටේ මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා අපිට අපි විනාස කරනවා උදේට පත්තර කියනකොට පට්ටපල් අමූලික බොරු කියලා සම්පූර්යෙන්ම අපිව චරිතඝාතනය කරලා විනාස කරලා නැත්තට නැති කරන්න සැලසුම් කරලා වැඩ කරන මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා. එතකොට ඒ මම දැනගණ්ඩ සතුටු ඉස් මේ සභාවෙන් මේ විශේෂයෙන් ආණ්ඩුපක්ෂයෙන් එවැනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රචාර කරලා බරපතල නින්දා පහස කරන අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති උදේට කියවන පත්තර සහ වැරදි වැඩසටහන් වලදී මේ වැඩසටහන් වලදී ඊටාම වැරදි සහගත විදිහට අපි පෞද්ගලිකව විවේචනය කරන ආයතන සම්බන්ධයෙන්ුත් තීරණයක් ගන්නවාද කියන එක. ඒක නිසා මේ සියත ටෙලිවැකිය පිළිබඳව ඇත්තයෙන්ම කිරියල්ල ඇමිත්තුමා හිටපු ඇමිත්තුමා කිව්වාගේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට අවවාදයක් කරනය කොහොඳයි මම ජනාධිපති කාලේ දහනාවනි සංශෝධනයෙන් මේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස කියන එක කිසිම ආණ්ඩුවක නැතිආකාරයක දුන්න කෙනෙක්. එතවට මට ඒ කාලෙත් ගැව්වා ඉතාම නරක විදිහයට මාව නැත්තට නැති කරන්න මාධ්‍යායතන ගැහ්වා. හැබැයි ඒ කිසි මාධ්‍යායතනයකට මම කිසිම පියවරක් ගත්තේ නැහැ. අද මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙලත් මට විශාල වශයෙන් පහර ගන්නවා. ඒමනම් මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද යටතේ මේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් පෞද්ගලිකව මෙහ විදිේ ඉතාම නින්දා අපහස කරන ආයතනවල අය සම්බන්ධයෙන් ඒ ආයතන ඒවැ ප්‍රවෘති කියවන අය සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා එලියකේ සම්බන්ධයෙන් කරුණා කරලා ඉතාම ගෞරයෙන් මේ සභාවෙන් ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ඒක මාධ්‍ය නිදහස තුළ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් මේ අධිකරණයට ගෙනියන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය මේ පාර්ලිමේන්තුවට යනලා අවවාදයක් කරලා එහෙම කරන එක තමා එහෙම කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලීම කරන්න ඉස්සුතියි. ගරු නිමල් සිට පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය අද ඇත්තටම රැකුණා මේ මෑත ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අර නීති විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නදී පාර්ලිමේන්තුව එකට කටයුතු කිරීමේ. ඒ වගේ භාවිතාවන් වලින් විතරයි පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය රැකෙන්නේ. අනික ඔය ඔය කියන ඔය කියන එකේ පාර්ලිමේන්තුව නෙවෙයි යම් යම් විවේචන එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම එහෙම එකක් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්වහන්සේ ඒ සියත මාධ්‍ය නාලිකාව ඉලක්ක කොටගෙන ඒ විදිහේ ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ අනුගමනය කරන එක වැරදි. පොවෙන්සේ දෙවතුමා. ගරු ගරු ඩියෝජ් මම මම කතා කරන කයි දැන් ඔබතුමා කතා කරනවා අපි ඩිස්ටර්බ් කරේ නෑ නෑ නෑ බෑ. නෑ. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ඔබතුමාගේ. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට පැමිණිලිකාරය කතා නායකද? කතානායකතුමා තමයි අපිෝ පත් කරේ බලන්නක බෙතුබා කියනවා කතානායකතුමාල යෝජනා ගෙනාවේ ඒකන බෙතුබා කියන්නේ කතානායකතුමා තමයි පැමිලිකාරය මේ අපි අහලා තියෙනවද කතානායක පැමිලිකාරය යෝජනාවක් ගෙනාවේ නෙව මේ වගේ මේ වගේ ප්‍රොසීජර් එකක් අපි දැකලත් නැහැ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඔබතුමා අධිවරණය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා කතානායක පැමිලි බෙතුබා කියන විදිහට කතානායක පැමිලිකාරය එතකොට ඕකෝමද අපක්ෂපාතී තීන්දුවක් දෙන්නේ? නෑ නෑ. දරුවා මෙතුමා පැහැදිලි කරා. මුලින්ම මේ සභාවට යෝජ කතානායකතුමා තමයි මේ කොමිටුව පත් කරේ. කතානායකතුමා තමයි මේ කමිටුව පත් කරේ. ඒ නිසා ඒ කතානායකතුමාගෙන් අහන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනේ අපිට දුන්න කාර්යභාරය අපි අපි ඉෂ්ට කළා තියෙනවා ඒක මේ සභාවට අයිතියක් තියෙනවා අපි මේ මේ වාර්තාව වැරදි නම් මේ මේක පරාජය කරන්න දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.